Dünənləri 45 dərəcə idi. Paylaşmışdım Instagramda 45 dərəcə isti storydə. Bu günləri də həmin isti olacaq. Ona görə biz biraz e, gedə biraz evdə kondisionerdə oturmaq üçün gedə biraz sərin hava e, alaq özümüz üçün biraz gəzək. Neçə vaxt elə evdəyik. Uşaqlar üçün də darıxanlar var idi kanalda. Uşaqlar. Salam deyin. Salam. Sən də dinləməyəm. Nəsə Məryəm öz mudundadır. Ona görə salam deyə bilmir. Deməli, gəldik Santa Monica'ya uşaqlar. Mənim yaşadığım ərazidə 40 dərəcə isti var. Düz 40 dərəcə. Burada isə 25 dərəcədir. Gəlmişik çayımızı, kofimizi kim nə istəyir almışıq. Mən də Starbucks-ımı elədim. Uşaqlar da yanımda oturmuşuq. Hə, dincəlirik. İndi biraz cəmaat nə edir burada onu göstərim sizə. Hə, hava sərin, cəmaat gəzir şəkil çəkdirən də var. Burada həm kimsə nəsə satır eləyir. Cəmaət gəzən də var. Bizim tontuş da burdadır. Mələk xanım, sən üçün darıxıblar. Nə demək istəyirsən? Mən <laughs> video paylaşmayacağam. Niyə? Kimçə. Onu demək istəyirsən? Əsəbləşib uşağım. Niyə əsəbləşmirsən? Kimçə. Nə isə əsəbləşmirsən? Heç bir şey. Hə? Dişimi görsən? Mən, mən ləyəcə dişi tərpəni dişi salacaq. Dişi düşəcək. Necə dişləyəsən? Nəyə? Onu. Ay sağ ol. <laughs> Yavaş ona ona. Ona ona. Ağzından çıxardı yemək istəyirəm. Lola, neyinizə? Buna bak, buna bak. Ne dersen ay baby? Sen de birden kurasan. Bir de bir de onu götür kabaktan. Bunun oturuşuna zadına bak. İçine kaldıramam. Meryem ne geçendi Meryem. Hmm, ay ay ne. Maske ne maska? Maskana göster. Ay. ya ya uşağını incitmiyor. Evet. İstəmsən ki, qorxma. Oh Normaldır. Qarışqa görürlər, uşaqlar dəli olurlar. Amma no hat, okay? Tamam. <laughs> Bazaya bakın. Pulu al da pulu al, pulu al, pulu al. Ne yakışır al Nereye de verdim Melek? Sen ne verdin ona verdin. Five. One. Okay. Ona verdi. Bana verdi. Ne kadar aldı demedim. Neçeymiş? Five dollars. Five verdin. Two return eladin. Neçeymiş? Three. Three. Bana verdi. Mami kimi? Aç sen gel bizim yanımıza. Gel buraya. Gel buraya. Gel burada bunun üstünde otur. Valla bir tane su iç bakın. Valla su içir burada. Yemeğini yedi. Uşaqlar, nə edirsiniz? Siz nə edirsiniz? Qaçırıq. Qaçsınız, qaçın baxım. Hava səhərində, düz super səhərində öyle, amma səhərində 25 dərəcə, yəni 40 dərəcəyə baxanda yaxşıdır. Biraz bu yanlarda fırlanaq, sonra gün orta gedək bir dənə gün orta bir şeylər tapa yeyək. Onu da yəqin alıb çöldə yeyərik. Ay Lola, ay Lola, hey! Ne geçen maskan var senin? <laughs> bu EMC kinoteatrıdır. Bu da açılmalıdır haradasa. Amma necə açılacaq bilmirəm. 15 sentdir deyəsən biletlərin qiyməti. Mən belə bilirəm. İndi görək nəsə xəbər olsa ondan da arada deyərəm. Görürsən, belə restoranlar açılır Santa Monica'da. Çöldə çıxıb otururlar, içəridə girib alış-veriş edirsən. Ma mağazalar da açıqdır mağazalara girib alış-veriş edə bilərsən. Və yavaş-yavaş açılır da bəzi şeylər. Bəzi şeylər bağlıdır, bəzi yerlər açıqdır. Yəqin birazdan açılar hər yer. Yoruldum ay Məryəm, nə ağır olmusan. Oh. Bunlar icazəlidir ya uşaqlar. Elə bilməyin gəlib burada qoyub oxuyur. Yox, bunların icazəsi olmadan oxuya bilməzlər burada. Hamısı gedir Santa Monikada icazə alır. Yazır 70%, girəcəksən görəcəksən ki, keçən ilin malların qoyub 70%, qalanların hamısı öz qiymətinədir. Və maraqlı dizayndır, ya, mağazindir. Çox qəşəng. Girmiş üzə araya. Görək endirim 70%, doğrudan 70% da yalandan yazıb. İndi baxacağım, görəcəm. Deyəcəm sizə nə var, nə yox. Aha. Benzin. Mami aşağıdadır kızım. Biz iki nəfərik burada. Heç nə indirim zad yoxdur burada. Bir dənə o tərəflərdə. Nəz baxma. Şalvar 49-dur. Köynə qəşən köynə yaxşı. Amma əl vurmaq istəmirəm. Bu da 30-dur. Məyyəm. Baxsan. Bax. Nə qəşəndir. So cool-dur, hə? Gedək. Yox. Nədir o müəyyən? Baxım. Baxım, nədir o? Get görsən hansını istəyirsən? O. <laughs> Məryəm bunu istəyir. Get anaya dinlə, ana, Məryəm bunu istəyir. Uşaq geyimləri burada baha deyir, mən istədim, belə böyünə eyni qiymətdir. Bu oğlan üçün bu 25 dollardır. Bu alış 17 dollardır. Sonra Gələ bu sviterə baxayım. 24 28 dollar, 28 dollar. Lola, Lola nə istəsən? Lola girib bura dəli olub, qorxur burdan gəlsin. Çıxaq çölə Lola. Qəşəndir. Nəsə. Belə iplə baxmır. Qəşəndə olar. Ayaqqabılar qəşəndir, mən yeyəm. Cip-ciplə bax. Bir sumkan ver de sumka yak gibi. Kut, kut de hele. Ayakkabını aldı onun için. Çok qəşən qalardı ayağına. Həm yumuşaq idi. Bunu ata ödəsin, qiyməti 32.90. Bir dənə uşağın ayaqqabısı, bax görürsünüz 32.90, tekstlə bir yerdə 36.27. Uşaqlar gedək. Heç xoşum gəlmir o belə dükanlardan uşaqlar üçün. İçində bir dənə xeyirli bir şey yoxdur, amma hamısı mobu elədi. Baba bax bu. Mobu elədi hamısı. İndi girin, alın, mən heç salandırıram burada. Uşaqlar üçün karantində alırdım 99 sentdən 1 dollara. Burada bax 5 dollar. Hələ təqsiz ya bu. Təqsiz nə yarısı o şey çox Bu jelibonların çoxunun içində ə, donuz yağı var. Onun görə çox vaxtımız almır. Halal olanları da satırlar. Bir də var orqanik. İçində ə, donuz yağı zadı olmur onların. Prosto ondan tapa bilmirəm. Gəl soruşam. İstəsələr somsa ondan alın. Bu cheese uh, cake factory var idi bankrot e, e, bankrapsi, yəni bankrot elan edilər. Yəni görə burada Tesla var, təzə açılıb, Santa Monica Tesla. Girəcəyəm indi içəriyə, çəkərəm sizin. Bu təzə Y modeldir. Çox qəşəndir. İki bagajlı. Çox içi çox sadədir, adam xoşu gəlir içi. Oysa həyif bu 5 nəfərli idi. Bu boyda maşın 5 nəfərli. Hər yerdə kamerası var. Alam çoxdur, o tərəflərə getməyəcəm. Bu təzəydə bunu sizə göstərmək istədim. Baby, nə istəyirsən? Dünən mən istəyirəm sürməyi necə dedin? Mən sürmək istəyirəm. Sən sürmək istəyirsən? Hə. İndi Tesla'dan çıxdı, baxırdı maşınlara. Rus qız idi orada işləyən. Dedi ki, istəsiniz gələrsiniz, test drive eləyərsiniz. Gələcəyim Tesla-nı test drive eləyəcəm. Dedi, almasınız da gəlin. Gələcəkdə almaq istəsiniz, yəni ki, biləsiniz ki, necə maşındır. Təklif elədi, biz də yəqin gedərik. Açığı sürmək istəyirəm. Gələn illəri dedi ki, bu Yu modelin 6 nəfərliyi çıxacaq. Altırırsınız, Yu modelin 6 nəfərliyi çıxacaq. Mən də 6 nəfərlik maşın baxıram, biraz böyle olsa. Mən bəlkə gözlə gözlədim onu almaq üçün. Çünki həm yaxşıdır, həm də ki, save eləyirsən. Money save eləyirsən, pul save eləyirsən, benzindən zətdən. Qıdan çıxırışlar, baxın, burada hələ gün ortadır, ən pik vaxtı 28 dərəcə isti var. Mades. Otardı. Otardı. Lola yeyir. Hə. Nədir? Dandan. Dandan? Hə. Dandan mahnısıdır. Hə. Skatin dandan. Skatin dandan. Vay da onu da bilir. Mahnının adını da bilir bu. Vay vay vay. Bu bir dənə şəkil paylaşmışdıları sıra var e, idi e, silah mağazinində. Ən məşhur şəkil idi təzəlicə. Təzəlicə bu pandemiya girəndə. Bax burada seçmişdi o şəkili. Tapsam o şəkili ataram sizə. Bax bu dükandır. ...39 dərəcədir, saat 8-ə qalıb 15 dəqiqə. Görürsələr istilik düşmür. Nəsə videonu davam eləyə, prosta görsətmək istədim ki, saat 8-ə qalır və hələ də istidir. Hə, uşaqlar, yeməyimiz hazır. Gedirik evə. Hava hələ ki burada 30 dərəcədir, 1 dərəcə qalxıb. İndi 20 dəqiqə çatıram evə, orada yəqin buradan görsədir 45 dərəcədir. Çox istidir o tərəflər. Özünə fikir verin. Növbəti videolarda görüşənə qədər. Sağ olun dostlar. Kanala abunə olmağı unutmayın. Öz kommentlərinizi də yazmağı unutmayın. Hələlik dostlar.